हे हाय मेरा नाम है doctor Amit Gupta and welcome to my channel और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एलोवेरा के ऊपर uh, मैं कोई नई चीज़ नहीं बताने वाला हूँ हर किसी को पता है एलोवेरा के बेनिफिट उसको खाया भी जाता है लगाया भी जाता है बट मैं आज जो टॉपिक लेने वाला हूँ कि कौन सा एलोवेरा अच्छा है और कैसे आप उसको लगा सकते हैं और कैसे कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं मैं उसके ऊपर लेने वाला हूँ टॉपिक तो uh, इसके लिए मैं जो लाया हूँ मैं एक एलोवेरा लेके आया हूँ ठीक है so this is a natural aloe vera एक चीज़ मैं आपको बताऊँ क्लियर करूँ कि एलोवेरा की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं ठीक है कोई एलोवेरा अच्छा होता है कोई एलोवेरा टॉक्सिक भी होता है तो आप अपने घर में एलोवेरा को उगाते हैं तो प्लीज़ ज़रूरी नहीं कि वो एलोवेरा अच्छा हो तो इसमें वैरायटी भी होती है तो आप जो नॉन टॉक्सिक एलोवेरा हो वो यूज़ कीजिएगा और इसको आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं बालों में लगा सकते हो डेंड्रफ के लिए यूज़ कर सकते हैं कोई भी टाइप का अगर आपको मैं निकाल रहा हूँ नेचुरल वगैरह किसी भी टाइप का अगर आपको स्किन प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा को अगर आपको एक्ने हो रहे हैं या आ, आपको कोई भी स्किन एलर्जी हो गई हो या आपके रैशेज आ गए हो स्किन में या आपको सन टैनिंग हो गई हो तो एलोवेरा आपको बॉडी को स्किन को बहुत हेल्दी करता है बिकॉज मैं नेचुरली सब कुछ रहता है वाइटामिन ई e होता है ये होता है हर सब मल, मतलब सारे मल्टी वाइटामिन के अंदर भरे हुए हैं एलोवेरा मतलब इतना अच्छा है ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है अगर आप इसको स्कैल्प में लगाएंगे तो आपके स्कैल्प की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपको वहाँ पर डैंड्रफ है तो वो एज एंटीफंगल भी वर्क करेगा आपके आपके जो हेयर है उसको बहुत स्मूथ कर देगा स्किन को स्मूथ कर देता है एलोवेरा तो इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं कोई भी इश्यूज़ अगर आ रहा है तो आप इसको एलोवेरा को लगा सकते हैं मैं तो जनरली डेली लगाता हूँ अपने हाथों में फेस पे भी लगाता हूँ बट मैं अभी आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा फेस पे बिकॉज uh, मैं भी क्लिनिक के अंदर बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो मैंने अभी निकाला है एलोवेरा अच्छा अच्छे अच्छे क्वालिटी का एलोवेरा हम कैसे पता करेंगे कि वो आ, रियल है कि नहीं है या हमारी स्किन को डिटॉक्सीफाई करेगा कि नहीं करेगा तो उसके लिए मैं एक आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ आज और इसका ज़रूर देखिएगा बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें मैं आयोडीन टेस्ट लगाऊँगा तो मैं ये मैंने इसमें एलोवेरा निकाल लिया है और मैं इस ग्लास में थोड़ा सा पानी डालने वाला हूँ नेचुरल वाटर है अच्छा पानी है इसमें मैं डालूँगा आयोडीन ओप सॉरी दिख नहीं रहा आपको इसमें मैंने आयोडीन डाल दिया है इसने कलर कर लिया है अपना पीला तो ये आयोडीन टेस्ट में लगाऊंगा इसमें मैं ये डालूंगा मैं थोड़ा सा कैमरे को पीछे कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें ये बता देता हूँ कैन सी ओके राइट अभी मैं इसमें ये एलोवेरा डालूँगा बिकॉज एलोवेरा में डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सीफाइंग प्रॉपर्टी होती है एंड इसने पूरा क्लियर आउट कर दिया है बिकॉज ये नेचुरल एलोवेरा है इसलिए इसने पूरा इसको डिटॉक्सीफाई कर दिया है आयोडीन टेस्ट में ये पास है ऑफकोर्स नेचुरल तो पास तो हो गई और हम सबको पता है बचपन से सुनते आ रहे हैं हर कोई यूज़ भी करता है बहुत सारे लोग आप लोग यूज़ करते होंगे घर में एलोवेरा को ग्रो करा के बट ये हमेशा याद रखिए मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो एलोवेरा को लगाते हैं और उनको एक्ने हो जाते हैं तो वो पूछते हैं कि सर हमने ऐसा करा और ऐसा क्यों हो गया बिकॉज वो उन्होंने टॉक्सिक एलोवेरा यूज़ किया था क्योंकि इसकी वैरायटी होती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के तो अच्छे इसको हिंदी में गवार पाठा कहते हैं तो अच्छे भी आते हैं गवार पाठा एलोवेरा और थोड़ा ख़राब क्वालिटी का भी होता है तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ग्रो करें और उसको यूज़ करें नेचुरली बट अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है नेचुरल एलोवेरा एलोवेरा नहीं है मेरे घर में तो लगता है अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने एक कंपनी का मैंने ये देखा एलोवेरा इट्स वाव कंपनी का एलोवेरा है जिसकी पैकिंग रियली वाव है and it claims they claims it 99 percent pure aloe vera with Uh, paraben free silicone free mineral oil free colour free and synthetic fragrance free देखिए इसमें कोई भी फ्रेगरेंस ऐड नहीं है इस एलोवेरा वाओ कंपनी के एलोवेरा में तो इसमें कोई फ्रेगरेंस ऐड नहीं तो आपकी स्किन को इरीटेट नहीं करेगा इसमें पैराबेन नहीं है तो पैराबेन नहीं है तो it's paraben is a preservative ठीक है तो अगर कोई चीज़ में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए तो वो माइट भी वो इट आपकी स्किन को भी थोड़ा पैराबेन अगर ज़्यादा कमीशन होता है तो आपको साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है तो इसमें पैराबेन नहीं है और they claim it's ninety nine percent pure aloe vera aloe vera gel 99 percent pure means मैंने जो यू ये यूज़ किया इस 100 परसेंट एंड ही इस 99 परसेंट तो मैं कैसे मानूं कि 99 परसेंट प्योर है तो इसके लिए हम अगेन uh, एक टेस्ट लगाएंगे इसमें मैं सेम टेस्ट लगाएंगे हम uh, जो मैंने लगाया था नेचुरल एलोवेरा के लिए uh, इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ पीने वाला और इसमें मैंने डाला आयोडीन से मैंने आयोडीन डाल दिया है और अभी मैं इसमें जैसे मैंने इसमें नेचुरल एलोवेरा डाला है ये वाला नेचुरल तो ये तो पता है सबको कि अच्छा होगा ही अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि ये रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है so will see what will it do इसने भी डिटॉक्सीफाई किया natural aloe vera and Wow aloe vera that means जो कंपनी क्लेम कर रही है कि it's 99 percent pure it's really pure and यार just three hundred rupees two nine nine it's really very cheap it's 299 and you can buy this aloe vera from Amazon मतलब तीन सौ रुपये में और क्या चाहिए भाई घर बैठे आपको तीन सौ रुपये में नेचुरल एलोवेरा मिल रहा है मुझे तो पता ही नहीं था मैंने जस्ट एक टेस्ट किया था मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना सही में कारगर होगा मैं फोकट में लगाता था इसको गाना भी दिक्कत वाला इतना बड़ा करना भी टाइम लगता है इसको मेरे घर में बहुत सारे लगे थे और मेरे घर में हर कोई यूज़ करता था तो फटाफट ख़त्म हो जाते थे but really it's two ninety nine यार और इतना अच्छा रिजल्ट मतलब मेरे वाले यार मेरा तो ज़्यादा उसने डिटॉक्सीफाई किया है ये मेरा वाला बेजती करा रहा है मेरी खैर कोई बात नहीं so you can buy this Wow aloe vera from Amazon इसमें लॉग इन करें और इजीली मिल जाएगा बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि इतना कॉस्टली प्रोडक्ट बताता हूँ तो प्लीज़ मैं आपके लिए बहुत सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपको कोई भी स्किन एलर्जी हो रही हो स्किन रैशेज हुए हो आपको कीड़े ने काट लिया हो आपको कहीं भी सन डैमेज हो गया हो या आपको टैनिंग हो गई हो या स्किन में इरीटेशन हो आप इसको लगाइए और आपकी पूरी इरीटेशन ख़त्म हो जाएगा it's really very good aloe vera लगाना चाहिए तो वाइटामस बहुत सारे होते हैं और स्किन को हाइड्रेट करता है मॉइस्चराइज करता है जो बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए एंटी बैक्टीरियल होता है एंटी फंगल होता है आप स्कैल्प में जाइए मसाज कीजिए बालों को हेल्दी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और please do share my videos अगर आपको पसंद आए हो तो एंड अगर आपकी कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए एक मैं आप सॉरी मैं अगर आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी एक क्वेश्चन मतलब एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको रियली में से कुछ बहुत अर्जेंट कुछ पूछना है तो लगातार मुझे पिंक करते रहिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करते रहिए बिकॉज डेली मुझे तीन सौ चार सौ मैसेज आते हैं और जब मैं बैठता हूँ देखने के लिए बहुत सारी लिस्ट होती है अगर आपको सीरियसली कोई ज़रूरत है कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे लगातार पिंक करिए ताकि आपका मैसेज ऊपर आए तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो do share my video and subscribe my channel और सबको फैला दो ये वीडियो कि एलोवेरा बहुत अच्छा होता है अगर नेचुरल एलोवेरा नहीं है तो ये नेचुरल एलोवेरा है आपको ये भी मिल जाएगा अमेजोन पे एंड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए कोई भी डाउट हो प्लीज़ और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो I am really sorry because reason ये है उसका कि 300-400 मैसेज डेली आते हैं और वो मैसेज छुप जाते नीचे जाते हैं तो मेरे को पॉसिबल नहीं हो पाता कि उनको uh, एक सबको एक, एक साथ रिप्लाई करना इतना सारा टाइप नहीं हो पाता मेरे से तो अगर आपको कोई रियली बहुत अर्जेंट कुछ पूछना है तो लगातार मेरे को पिंग करते रहिए मैसेज करते रहिए करते रहिए इंस्टाग्राम पे उससे ये होगा कि आपका मैसेज अप ऊपर आ जाएगा तो मैं उसको देख अगर मैं देख लेता तो मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा और आई एम रियली सॉरी कोई भी चीज़ अगर मेरी आपको बुरी लगी हो तो और do subscribe my channel do follow me and use Wow aloe vera और दिस नेचुरल एलोवेरा दोनों में से कोई भी और ये मैं बहुत खुश हूँ कि यार मैंने बहुत सस्ता वाला प्रोडक्ट आपको बताया और जो बहुत अच्छा है अभी लोगों को शिकायत नहीं होगी कि आ, मेरे प्रोडक्ट महंगे होते हैं बट रियल यार तीन सौ रुपये में बहुत सस्ता मिल गया आपको चलो बाय एंड मैसेज भी